आज हम बात करेंगे देश की सबसे सुंदर और खूबसूरत विधायक नवनीत कौर के बारे में जी हाँ नवनीत कौर के बारे में यह कहा जाता है कि वे सबसे ज़्यादा ग्लैमरस विधायक हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अक्सर उनके चर्चे रहते हैं वे महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बंधेरा से विधायक बनी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नवनीत कौर राजनीति में आने से पहले तमिल फिल्मों की अभिनेत्री थी तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रहते हुए उन्होंने काफ़ी नाम कमाया और इसके बाद वो योग के कारण स्वामी रामदेव के संपर्क में आई और रामदेव के आश्रम में उन्होंने योग भी सीखना शुरू किया बाबा रामदेव के आश्रम के बाद उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के एक विधायक से हुई और जिसके बाद उन्होंने उस विधायक राणा से शादी कर ली राजनीति और ग्लैमर का यह जो संगम हुआ इसकी चर्चा पूरे देश में रही और यह शादी भी बेहद अनूठे ढंग से हुई थी एक अभिनेत्री और एक विधायक की शादी तीन हजार जोड़ों के बीच सामूहिक विवाह में हुई थी जिसके बड़े चर्चे भी रहे थे फिलहाल नवनीत कौर की चर्चा इस अर्थ में भी हो रही है कि वे महाराष्ट्र की